အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ channel mixer အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးပါမယ် channel mixer ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ RGB channel 3ခုကိုကျွန်တော်တို့ mix လောက်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အယောင်တွေ short မယ်အယောင်တွေရောနှောမယ်အဲ့လိုမျိုး mix channel 3ခုမှာကျွန်တော်တို့ mix တလုံးပါနော်အယောင်တွေကိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအယောင်3ယောင်ရဲ့အလုံးလုံးပုံကိုသိတာမှပဲကျွန်တော်တို့ channel mixer ကိုကစားရတာအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ channel mixer ကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်ဒီမှာ channel mixer ကိုကျွန်တော် click နှိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီမှာ channel mixer layer တစ်ခုပို့လာပြီပေါ့ adjustment layer လေးပေါ်လာပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဒီပုံရဲ့အစိမ်းရောင်တွေကိုကျွန်တော် short ချလိုက်မယ်ဒီပုံရဲ့အစိမ်းရောင်တွေကိုကျွန်တော် short ချလိုက်မယ် green channel မှာเนาะ green channel ကိုရွေးမယ်ပြီးရင် green ဒီဒီမှာ100%ဖြစ်နေတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ red ကိုရွေးကြည့်မယ်ဒီမှာကျတော့ red မှာကျတော့ red နေရာမှာပဲ100%ဖြစ်မှာเนาะဟုတ်ပြီ blue ဆိုလို့ရှိရင်လည်း blue မှာပဲ100%ဖြစ်မှာပေါ့เนาะ okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် green ကိုကျွန်တော်နှောက်တော့မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် green channel ယူမယ်ပြီးရင်ဒီ green ညမှာကျွန်တော်0ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံဒီ marginal အရောင်ဖြစ်သွားပြီเนาะအစိမ်းရောင် channel လုံးဝမရှိတော့ဘောเนาะ okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ channel 3ခုမှာတွားပြီးတော့ပြန်လေးလာကြည့်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပိတ်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ RGB channel 3ခုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာเนาะအဲ့ဒီမှာမှာ green channel မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်သွားမှာเนาะ ခုန channel mixer မှာလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ green ကို short လိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုး margin အရောင်ဖြစ်သွားတာရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီ green channel green အရောင်လုံးဝမရှိတော့တဲ့အနေအထားပါเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအနေအထားမှာမှကျွန်တော်ဒီအနေအထားမှာကျွန်တော် green ကိုကျွန်တော် short လိုက်ပြီเนาะဒီအနေအထားမှာမှကျွန်တော်ဒီ red ဆိုတဲ့အတန်းမှာပေါ့เนาะဒါစီအစိမ်းရောင်နဲ့ပဲတက်ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ red channel မှာအစိမ်းရောင်ဘယ်လောက်တူမလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ red channel မှာအစိမ်းရောင်ကို အဲသူဒီ100%လို့အပြည့်အဝတူတာဗောနော်100%လို့အပြည့်အဝတူတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်100%လောက်ထိတော့ကျွန်တော်မတူဘူးကျွန်တော်တဝက်တူလိုက်မယ်50%ဗောနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ green channel ထဲမှာကျွန်တော်ဒီအစိမ်းရောင်ကိုလျှော့ပြီးတော့အနီရောင် channel ထဲမှာအစိမ်းရောင်ကို50%ထပ်တူလာတာဗောနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပိတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် green channel ကိုခုနကျွန်တော် short လာတယ်เนาะဒီမှာပြန်ကြည့်မယ် sorry ဒီမှာ green channel မှာဒီ0 green channel မှာ color တွေအကုန်နှုတ်ပြီးတော့ red channel မှာ green ကို90ကျွန်တော်ထပ်တူလာတယ်နော် okay ဒါဆိုရင်ဒီ channel မှာကျွန်တော် green channel ကိုကျွန်တော်နှုတ်လိုက်ပြီ red channel မှာကျွန်တော်90ထပ်တူရအောင်နော် green ကိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် color picker မှာကျွန်တော် red channel ဒီ255အပြည့်ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တဝက်တူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ90တူလို့တော့မရအောင်နော်သူကဟိုမှာကျတော့100%နဲ့ပြတယ်ဒီမှာကျတော့0ကနေပြီးတော့255အထိ ပြမှာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့255တဝက်ဆိုရင်ကျွန်တော်128လို့ပဲထားလိုက်တော့မှာเนาะအဲ128ပေါ့เนาะထားလိုက်ပါတော့128 green ကိုကျွန်တော်128တဝက်တူးလိုက်တာပေါ့เนาะ green ကိုတဝက်ထည့်လိုက်မှာ okay အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့ဒီ red လှော်ကိုကျွန်တော်အယောင်ပြောင်းမှဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီ red လှော်ကိုကျွန်တော်ရွေးထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့ order shift backspace ကိုနှိပ်လိုက်မှာဒါဒီကျွန်တော် red channel မှာ green ကို50%ကျွန်တော်ပြန်တူးလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအရောင်လေးမြင်ရပါမယ်နော် okay ကျွန်တော် control ကျွန်တော် layer လေးပေါင်းလာပေးမယ် keyboard က control shift order e နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် red channel ကို red တပြန်ထားမှပဲရမှာနော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ပုံအမှန်ကိုမြင်ရမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် red ပြည့်ပဲယူမယ် green ကို0ပေါ့ဒါဆိုရင် red တစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီ channel ကို red အပြည့်ပြန်ထားခြင်းလား pass page ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော် green channel ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒါလေးကျွန်တော်ပုံလေး ငကူအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ channel mixer မှာကျွန်တော်တို့ဒီ green ကို100%နှုတ်လာတယ်ပြီးတော့မှအနီရောင်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အစိမ်းတွေကိုအနီရောင်ထဲမှာအစိမ်းရဲ့ပါဆန်တွေကို90%ပြန်တူးလိုက်တယ်နော်ဒီအရောင်လေးမြင်ရတာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ channel မှာကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့အရောင်ကစားထားတဲ့လေရနော်တူတူပဲနော် okay တူတူပဲဒီနှစ်ခုဒီသဘောတရားတူတူပဲသူ့သဘောတရားကအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့တွားတာပေါ့နော် ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင် recess လေးပြန်လောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီပုံကိုကျွန်တော် moody ဆန်ဆန်လေးတစ်ချက်ချိန်ကြည့်မှာနော် channel မေးစားမှာနည်းနည်းလေးခလုကြည့်မှာပေါ့โอเคကျွန်တော်ဒီပုံကိုကျွန်တော်အစိမ်းရောင်ရဲ့ပါဝင်မှုတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး short ခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် red ရဲ့ပါဝင်မှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေး short ခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အစိမ်းရောင် channel ကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်အစိမ်းရောင် channel ထဲမှာအာ အစိမ်းရောင် channel ထဲမှာအာအနီရောင်ထဲမှာကျွန်တော်အစိမ်းရောင်နည်းနည်းလေးထပ်ပေါင်းခြင်းတယ်โอเคနည်းနည်းထပ်ပေါင်းမယ်အပြာရောင်ကြတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအစိမ်းရောင်လျှော့ပြီးတော့ဒီမှာပဲအစိမ်းနဲ့ဟိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလိုက်ပေါင်းလိုက်ပါတော့โอเคပြီးရင်ကျွန်တော် blue channel စီသွားမယ်ကျွန်တော်အပြာရောင် channel တွေကိုနည်းနည်းလေးနှုတ်ချမယ်ဒါဆိုပုံကအပြာရောင်ညော့နေလာတယ်နဲ့ပုံကဝါလာမှာပဲเนาะဒါ channel တဘောတရားပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့မျက်စိအဖွင့်ပိတ်လောက်ကြည့်လို့ရတယ်အပြာရောင် channel မပါတဲ့နဲ့ဒါဒီအစိမ်းနဲ့အနီ ပေါင်းခြင်းမရှိတော့မှာเนาะအစိမ်းနဲ့အနီအယောင်ပေါင်းတာကအဝါရောင်ရတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့အပြာရောင်မရှိတော့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအဝါရောင်ရတာဒါအပြာရောင်ရှော့ချရင်ဒါအဝါပဲဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါမှအစိမ်းရောင်ထဲမှာကျွန်တော်အပြာရောင်တန်ဖိုးတွေကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ထည့်မယ်โอเคအော်ဒီဘက်လေးတွားလာတာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့မူရီဆန်မလို့ထင်တာပါနော်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ red channel မှာကျွန်တော် အစိမ်းရောင်ထဲမှာအနီရောင်လေးနည်းနည်းလေးပြန်ထိုးလာတော့အဲကျွန်တော်အနီရောင်လေးတွေပြန်တက်လာပါမယ်နော်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြာရောင်တင်မယ်ဆိုရင်အော် red channel တမိုင်း sorry ဒါကျွန်တော်လောက်နေ red channel တမိုင်း okay blue channel စီပြန်သွားမယ်အပြာရောင်ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်နည်းလေးပြန်လျှော့ပါပြီးရင်အစိမ်းရောင်ရဲ့တန်ဖိုးတွေနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့တင်မယ် โอเคကျွန်တော်တို့မူပြရောင်လေးတော့သွားချင်တာဆိုတော့အာအပြမှာအစိမ်းနည်းနည်းထည့်ဖို့လို့เนาะအဲ့ဒါမှသူဒီမူမူပြလောက်ဖြစ်မှာဒီနေရာလေးတွေကเนาะโอเคတခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမှာ100%ဖြစ်ရမယ်เนาะအခုဆိုကျွန်တော်တို့88%ပဲရှိတော့တယ်ဒီနေရာမှာဒီ88%ပဲရှိတော့တယ်ဒါကဘာကိုစုလို့တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံကြီးမှောင်လာပြီးကိုစုလို့တာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ channel တွေကိုနှောက်လိုက်တာနဲ့ဒီ သူဒီမှောင်လာမယ်ဒီမှာကျွန်တော် channel ကိုပြန်တိုးလို့ရှိရင်သူဒီလင်းလာမယ်တော့နော် okay ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဲ့ကိစ္စတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်မူဒီဘက်သွားနေတာဆိုတော့သူယော့နေလို့လည်းဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်โอเคဒီဘက်တွေသွားတာပူကြိုက်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် red အရောင်လေးတွေအနီရောင်လေးတွေကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မကြိုက်သေးဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် red channel တွေကိုသွားမယ်အနီရောင်ရဲ့ပါဝင်မှုတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး short ချခြင်းတယ်အနီရောင်ရဲ့ပါဝင်မှုနည်းနည်း short ချမယ် ပြီးရင်အပြရောင်းထဲမှာအနီရောင်ရဲ့ပါမှုတိုးကြည့်လိုက်ပါโอเคโอเคဒါဆိုရင်ဒါဒီ before ဒါဒီ after ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ moody ဆက်ဆံလေးရအောင်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ fade ဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ cap လေးနည်းနည်းလေးတုံးလိုက်မယ်ကျွန်တော် black တွေကိုအဲဒီအမဲရောင်တွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး fade ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် black ကိုအလင်းလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ် okay black မှာလင်းထည့်ပြီးတော့ shadow ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်တတ်မယ် okay ဒါဆိုရင် mid 3မှာကြာစင်လာပြီကျွန်တော် mid 3တော့မဆော့ချင်ဘူးအဲဒါ mid 3လေးပြန်တင်မယ် mid 3နဲ့ highlight ဒီ normal ပဲရှိမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီအနေထားလေးရမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံနဲ့ဆန်းကြည့်မယ် အမ်ဆိုပါဆိုအမ်ဆိုပါဆိုဒီပုံလေးနော်ဟုတ်ပြီဒီပုံမှာကျွန်တော်ကအပြရောင်ကိုကျွန်တော်စိမ့်ပြရောင်လေးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော် channel mixer နဲ့စမ်းကြည့်မယ် channel mixer okay sorry ကျွန်တော် channel mixer နှိုက်တာနည်းနည်းမြန်သွားတာဒီမှာကျွန်တော် adjustment layer ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ channel mixer ရွေးမယ်နော် channel mixer ရွေးရင်ဒီမှာ channel mixer layer တစ်ခုပေါ်လာမှာပေါ့နော် ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဒီအပြရောင်မှာကျွန်တော်စိမ်းပြလေးဖြောက်အောင်ကျွန်တော်ချိန်ကျင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် green channel တွေကိုသွားမယ်ကျွန်တော်စိမ်းပြအောင်လိုချင်လို့เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် green channel တွေကိုသွားမယ် green channel မှာအပြရောင်မှာအစိမ်းလေးနည်းနည်းတူးကျင်တာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအပြရောင် channel မှာအစိမ်းလေးနည်းနည်းလေးပူတူးလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုပုံကလင်းလာပါပဲเนาะ channel ကိုတင်လာတဲ့ဒါဒီပုံကြီးလင်းလာပါပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်အစိမ်းရောင် channel လေးတွေနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ပြန် short ချမယ် ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြီးရင် blue channel စီသွားမယ်အပြာရောင်ရတန်ဖိုးလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး short ချမှရမယ်နော်ကျွန်တော်ပုံလေးနည်းနည်းလေးမှောင်သွားတယ်ပေါ့နော် okay ပြီးရင် green channel ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့တိုးခြင်းနဲ့ဒီအစိမ်းရောင်လေးတွေပြန်ပြီးတော့ recovery ရအောင်ပေါ့ okay ပြီးရင်ကျွန်တော် blue green channel မှာဒါလေးနည်းနည်းလေး short လိုက်တာပို့ပြီးတော့အလင်းရောင်ဝတ်ဝတ်တော့ပေါ့နော် 103เนาะကျွန်တော်103ကျွန်တော်ပုံနည်းနည်းလေးပူပြီးတော့လင်းသွားပြီ30 okay အဲ့ဒီမှာအပြရောင်ရဲ့ပတ်ဝန်းမှုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့အစိမ်းရောင်ရဲ့ပတ်ဝန်းမှုလို့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ရှော့ချလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်အပြရောင်စီပြန်သွားမယ်အပြရောင် channel ထဲရောက်လာပြီအပြရောင် channel ထဲမှာမှအာအစိမ်းရောင်မှာအပြရောင် channel နည်းနည်းလေး short ချမှရမယ် short ချလိုက်မယ် okay ပြီးရင်အနီရောင် channel မှာအပြရောင်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် spawn นี่အစိမ်းညော့နေတအားကြီးညော့နေသွားပြီအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီအစိမ်းလေးတွေနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့တင်ကျင်တယ်အော်ဒီမှာတင်လို့မရဘူး blue မှာတင်ပြသွားမှာကြီးနော် okay နည်းနည်းလေး short ချတာပို့ပြီးတော့စိမ်းတယ်ဝါတော့ဆိုတော့စိမ်းတာပေါ့နော်ရှင်းပြောစိမ်းသွားတာမဟုတ်ဒါဒီ blue channel ထဲမှာကျွန်တော်ဒီအဲအပြရောင်တွေ short ချနေတာအစိမ်းရောင်ထဲမှာကျွန်တော် အပြာရောတန်မိုးတွေ short ချနိုင်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပုံနေဝါလာမှာနော်အပြာနဲ့ပဲတက်ဆိုင်နေတာဒီ Okay ဒီလောက်အနေထားလေးဆိုအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ပုံနေ10%လောက်ပို့ပြီးတော့လင်းသွားမှာပေါ့နော်ဒီအနေထားဆိုဒါစီအပြာကနေကျွန်တော်မူးပြရောင်လေးကိုကျွန်တော်ချိန်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင် red channel မှာအာ okay 98တရာ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံနေအရောင်ပဲပြောင်းလဲမှုရှိတော့မယ် ကျန်တာတွေအကုန်လုံး okay ပါပါနော်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော် calf လေးတစ်ခုခေါ်လိုက်မယ် calf မှာကျွန်တော်အဲဒီပုံရဲ့ overall mid tone လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော့ပူတော့မှောင်မိုင်းခြင်းတယ်အဲကျွန်တော်ဒီ calf ကိုအောက်လေးနည်းနည်းလေးဆွဲချလိုက်မှာโอเคအစမ်းရောက် channel တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ channel manager နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ခေါ်ပါနော်ဒီမှာ channel manager နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ခေါ်မယ် ကျွန်တော် green channel ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာအနီထဲမှာရောနေတဲ့အစိမ်းလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထည့်ကျင်တယ်ပုံကပူပြီးတော့စိမ်းလာအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအနီထဲမှာကျွန်တော်အစိမ်းရောက်တန်ဖိုးလေးတွေနည်းနည်းလိုက်ပေါအောင်လိုက်မယ် okay blue မှာကျွန်တော်အစိမ်းရောက်တန်ဖိုးလေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့နှောက်ချလိုက်မယ်ဒါဆိုနီလာမှာ sorry အနီထဲမှာပြရောင်ထဲမှာအနီရဲ့တန်ဖိုးလျှော့နေတာဒါ okay ဒီအနေထားလေးပေါ့နော် ပြီးရင်အနီထဲမှာ sorry ခုနအာခုနအစိမ်းထဲမှာကျွန်တော်လောက်နေပြီ sorry ဒါအခုမှအနီထဲရမှာကိုကိုတောင်လဲနေပြီ channel မေစာစောင့်ရန်လဲတာဟုတ်ပြီ red ထဲမှာအစိမ်းရောင်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အာအနီရောင်ထဲမှာပါအစိမ်းရောင် channel မှာအနီတွေကိုကျွန်တော် short ပြန်ပြီးတော့ short ချလာမယ်ဒါဆိုစိမ်းလာပြီเนาะ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ပုံနေခုနအစိမ်းမရှိဒါဆိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့စိမ်းလန်းလာမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဒါဒီ before ဒါဒီ after ပေါ့နော် channel mixer ကိုကိုတိုင်စော့ကြည့်မှပဲသိမှာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးပါကျွန်တော်ပုံလေးတွေကျွန်တော် Google Drive မှာတင်ထားပေးပါတယ်အဲ့ဒီဟာကို download ဆွဲပြီးတော့ဟို channel mixer ထဲမှာအယောင်လေးမျိုး live ပြောင်းကစားပြီးတော့စော့ကြည့်ပေါ့နော် okay ဒီပုံနဲ့ဒါတွေကဟိုကောင်းနေပြီသားပုံနေပဲဗျာဒီပုံထဲမှာကျွန်တော်လာလာပြီးတော့ပုံတွေဖြက်စီးနေတာเนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော်ပုံဆွတ်ဆုံနဲ့ဆန်းကြည့်မယ်เนาะ okay ပုံစုပ်စုပ်နဲ့ဆန်မယ်ဆိုရင်โอเคဒီထဲမှာဒီပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ဆန်ကြည့်မယ်ကျွန်တော် Gpad ကိုပဲပြင်ကြည့်မယ်เนาะဒါ Gpad အော်ဒီ Gpad ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် channel measure နဲ့လောက်မယ်ဒါ channel measure ကိုနှိပ်မယ်အဲဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကြည့်ရမှာဒီပုံမှာ margin အရောင်တန်းနေတာ margin အရောင်တန်းနေခြင်းဒီ အစိမ်းရောင်မရှိလို့ပေါ့နော်အစိမ်းရောင်ချက်နေတအားကြီးရော့နေလို့ကျွန်တော်တို့ပုံမှာ margin တန်းနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အစိမ်းရောင်ထည့်ပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ပို့ပြီးတော့တိအောင်ကျွန်တော်မြင်ရအောင်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီမှာ RGB channel ခဏ test အော်ပြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအစိမ်းရောက်မပိုင်ဘာဖြစ်လဲ margin ဖြစ်သွားမှာနော်အစိမ်းရောက်မပိုင် margin ဖြစ်သွားမှာ okay ဒါလေးဖြတ်လိုက်မယ် အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ green channel လေးကိုတွားမယ် green channel ထဲမှာမှာကျွန်တော်အနီရောင်မှာအာဒီအနီရောင်လေးမှာပေါ့နော်ဒီအနီရောင်လေးတွေထဲမှာကျွန်တော်အစိမ်းရောင်ပါဝင်မှုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်โอเคဒါအစမ်းရောက်ဝင် channel ပါလာတာနဲ့ဒီသူဒီဟိုအယောင်အမှန်ပြန်ရနေပြီပေါ့နော်โอเคအပြရောင်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့အစမ်းရောက်ထည့်ထည့်နည်းနည်းထည့်ကြည့်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကွန်နေပြီအမ်ပြီးရင်ဒီမှာ ဒါဒီပြနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် blue channel လေးကိုကျွန်တော်သွားမယ်ဒီအပြလေးကိုကျွန်တော်ကစားကြည့်ခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီ blue channel ထဲမှာဒါဒီအနီအနီတို့ကျွန်တော်မြင်လိုက်မယ်နော်အပြမှာအနီနဲ့ယောနေတယ်နော်အပြနဲ့အနီနဲ့ယောနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနီရောင်မှာအပြရောင်လေးတွေနည်းနည်းတူမှာအခုဒီကျွန်တော်ဒီ blue channel မှာလောက်နေတဲ့အတွက်အပြနဲ့ပဲတက်ဆိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အပြလေးကျွန်တော်တူလိုက်မယ် okay ပြီးရင် green အ blue channel ညွန်နေ short ပုံနည်းနည်းလေးပူပြီးတော့ဝါလာမယ် okay အဲပြီးရင်ဒီအစိမ်းရောက်ပါနော်အစိမ်းရောက်မှာအပြာတူးရင်သူ့အသားနည်းနည်းလေးပူပြီးတော့ဖြူလာမှာပေါ့နော် okay okay တလားလောက်ဆိုရင်ဒါဒီဒီနေထားကိုရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ contract တွေပါလေကျွန်တော်တို့ဒီ calf toe နဲ့ light chain လိုက်ရတယ်ဒီပုံမှာ blood ဒီတအားကြီးညော့နေနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် blood တွေကိုကျွန်တော် short ချလိုက်မှာ okay ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ black ကို short ချလိုက်တော့ဒီမှာ mid tone တွေပါကြာဆင်လာပြီကျွန်တော် mid tone original အတိုင်းပဲလိုချင်တယ်အဲကြောင့် mid tone ကျွန်တော်နေရာမှန်လေးပြန်ထားလိုက်ပါเนาะ okay ကျွန်တော်ဒီအနေထားကိုရအောင်ပါเนาะကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကပြောတဲ့အဲ raw မှာပဲ five ပဲလမ်းမှားရင်ပြင်လို့ရတယ် gpad မှာဆိုပြင်လို့မရဘူးဆိုတော့အစုကမှားတာပေါ့เนาะအဲဒါဒီအဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော် channel mixer ကိုကျွန်တော်မစင်စားမိလိုက်ဘူးအဲ့ဒီတင်ကန်းစာပြီးတော့မှကျွန်တော် channel mixer ခေါင်းနဲ့ဝင်လာတာအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ပြန်ဆန်းကြည့်တော့မှ ရနေတာเนาะโอเคကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံနဲ့ဆန်းကြည့်မယ်ပုံစုပ်စုပ်လေးတွေနဲ့ဆန်းတာပူတော့အဆင်ပြေတယ်เนาะ channel မိစားအော်ပုံစုပ်စုပ်ဆိုကူရိုက်တဲ့ပုံကတော်တော်လေးရွယ်ကျွန်တော်တပုံရိုက်မတတ်ဘူးဗျ Photoshop လေးနည်းနည်းလေးရနေလို့လားပုံကကြည့်ပြရှုပြလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော် Okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် channel မိစားကိုခေါ်မယ် ဒီပုံนี้အနီရောင် channel တွေတအားများနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနီရောင် channel ကို short ပေးရမှာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် red channel ကိုသွားမယ် red channel ဆိုကျွန်တော်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအနီရောင် channel ကိုကျွန်တော် short မယ် okay got အနီရောင် channel short okay ပြီးရင်ကျွန်တော် green เนาะဒီ green မှာအနီရောင်လေးနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလိမ္မော်ရောင်လေးဖြစ်လာမယ်ဟုတ်ပြီအပြာရဲ့အနီထည့်ရင်ဒါညီပါမှာအပြာမှာအနီ short တင်တယ်เนาะ โอเคအနီရောင် channel ပို့တော့ short ကျင်တယ်အသားရောင်တွေပေါ်လာโอเคပြီးရင်ကျွန်တော် green channel သွားမယ်ရှင်ပြအနီရောင်မှာကျွန်တော်အစိမ်းလေးထည့်တင်တယ်เนาะအစိမ်းအနီရောင်မှာအစိမ်းထဲမှာဒီ margin ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကပြန်ပြီးတော့ခွတ်လာမှာเนาะအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အစိမ်းလေးထည့်မယ်အနီရောင် channel မှာအစိမ်းလေးနည်းနည်းလေးပြန်ထည့်လိုက်မယ်โอเคပြီးရင် ဟင်းဒလားလောက်ကွနေပါပြီနော်ဒလားလောက်โอเคနေပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပုံကြီးမှောင်နေတာတခုပဲကျွန်တော်108ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပုံကြီးကုနာထက်အောင်ပို့ပြီးတော့လင်းလာတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရိုက်လာတဲ့ exposure တွေနည်းနည်းမှောင်နေလို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် calf ကိုကျွန်တော်ခေါ်မယ် calf မှာကျွန်တော်ပုံမှာဒီဒီဒီ histogram မှာ histogram မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှာ shadow ဘက်ပဲဥတည်နေတာနော်ဒီ mid tone နဲ့ highlight တွေမရှိနေဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် mid tone နဲ့ highlight ကိုကျွန်တော်တင်မယ် shadow ကျွန်တော်မတင်ဘူး shadow နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြန်သိမ်းနေတယ် shadow ကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့သိမ်းနေတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ mid tone ဘက်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်တင်အောင်မယ် okay shadow တွေပါနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ light တင်အောင် okay ဒါဒီ before ဒါဒီ after ပေါ့နော် ဟိုကိုစိတ်တိုင်းတိတ်မကြနေဘူးဆိုနောက်ထပ် channel မြေစာထပ်ခေါ်ပါနော် channel မြေစာထပ်ခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာအသားတွေကဝါနေတာနော်ဟုတ်ပါကြောင့်ဝါလာဒီ blue နဲ့ဆိုင်နေ blue အပြာရောင်ညော့နေနေလို့ပုံကြီးဝါနေတာနော်အပြာရောင် channel မရှိရင်ပုံကဝါသွားမှာဒါဒီအပြာရောင်ညော့နေနေလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနီရဲမှာကျွန်တော်အပြာရောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးထည့်မယ် okay ပြီးရင်အပြာရောင်ရဲ့ပါဝင်မှုတွေကိုနည်းနည်းလေးထည့်မယ် okay red channel ပြန်သွားကြည့်မယ်နော် red channel မှာအနီတွေနည်းနည်း short ကြည့်မယ် okay ဒါနောက်ပြီးရင်ဒီ blue channel ပေါ့နော်ဒါ red နောက်ပြီး red မှာအပြရောင်နေရမှာ red တွေကို short ကျင်တာ okay ဒါဆိုပို့ပြီးတော့ညော့နေသွားမှာပေါ့နော်အမှားများသွားတဲ့ဆင်း opacity ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ adjust ပြန်လုပ်လို့ရမှာပေါ့နော် ဒါတွေ before ဒါတွေ after ပေါ့နော် channel mixer ကိုတော့ကျွန်တော်မကင်တွင်ရင်ဒီပုံကိုပြန်ပြီးတော့ recovery ပြန်လုပ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးခက်ခဲမှာပေါ့နော် channel mixer နဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူကျွန်တော် recovery ပြန်လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ channel mixer အကြောင်းပြောနေရင်လည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီ channel mixer နဲ့လောက်လာတဲ့ဒီ adjustment အလွှာတွေကိုကျွန်တော်တို့ preset ထုတ်လာလို့ရတယ်ဥပမာဆိုပါစို့အာဒီပုံလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ ပုံကောင်းကောင်းမှပဲကျွန်တော်တို့ဒီအပြာရောင်ဒီစိမ့်ပြရောင်ဘက်လေးရအောင်ကျွန်တော်တို့ချိန်ထားတယ်ဒါဒီဓာတ်တွေကိုကျွန်တော် color လွတ်အပ်လေးထုတ်လာလို့ရတာပေါ့နော် okay ဒီအရောင်လေးကိုကျွန်တော် color လွတ်အပ်ထုတ်ကြည့်မယ်နော်အဲအခုဒီအရောင်မြင်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ adjustment အလွှာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်သုံးလာရတာနော်ဒီ channel mixer ဆိုတဲ့ adjustment အလွှာတစ်ခုရယ် curve ဆိုတဲ့ adjustment အလွှာတစ်ခုရယ်ပေါ့နော်ဒီအလွှာနှစ်ခုကိုကျွန်တော် preset ထုတ်မှာပေါ့နော်ဒီအနေထားကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် ဒီအရာကိုကျွန်တော် color preset ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် file ထဲကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ export ဆိုတာရှိတယ်နော်ဘယ်ရောက်အဲ export ပြီးရင် color load at တွေပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က color load at အနေနဲ့ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် color load at တွေပဲကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရမှာဒီဒီမှာအဲဒီမှာဘာမှမရည်လဲရတယ်နော်ဒါကကိစ္စမရှိဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရမှာဒီကျုပ်နေရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အမှတ်ပေးထားရမယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေတော့အမှတ်ဖြောက်ထားလိုက်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့မလိုဘူးကျွန်တော်တို့ ဒီ queue တစ်ခုပဲလို့တော့ဗောနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ queue တစ်ခုပဲကျွန်တော်အမှတ်ပေးထားမယ်ဒီ setting တွေကဒါ default setting တွေပဲဘာမှမလုပ်ဘူးဗောနော်ပြီးရင် okay ကျွန်တော်နှိုက်မယ်အောက်ပြီးကျွန်တော်ဘာမှထားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် desktop မှာထားလိုက်မယ်အော် desktop မှာကျွန်တော်ဒီကောင် moody လို့ပေးလိုက်မယ်နော် m o d y moody ဗောနော်ပြီးရင်ကျွန်တော် save နှိုက်လိုက်မယ်ဒါဆို color လောက်အပ်သူ save ပေးလိုက်ပြီဗောနော်ောက်ပြီးကျွန်တော်ဆန်ထည့်ကြည့်မယ်ဒါကိုချက်ပိတ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် color load out ကိုယူမယ် ဒီမှာ log 3D lab ဆိုတော့ရှိတော့နော်အဲဒါဒီကောင်လေးယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ခုနကျွန်တော်ယူလာတဲ့ moody ကိုယူမယ် log ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ် okay ဒီမှာစတွေ့ပြီ error တက်ပြီပေါ့နော်ဒီမှာ error တက်ပြီအဲသူ့ရဲ့ error အကြောင်းရင်းကအဲကျွန်တော် image size ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်53လက်မှတ် အော်42 megapixel တော့ဗောနော်ဒီပုံက fine size တအားကြီးကြီးနေတယ်နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လည်းမသိနော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအယောင်လိုချင်တာနော်ဒီအယောင်ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ file ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်တော့ဘူးဒီ file ကြီး error ဖြစ်နေပြီဗောနော်အဲ image size မှာတကြီးတော့လဲ42 mat တောင်ဖြစ်နေတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီဒီ file ထဲမှာကျွန်တော်တို့တက်လုပ်မယ်နော်ဒါဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်မျက်စိတစ်ချက်မှိတ်လာလိုက်မယ် high တစ်ချက်လောက်လာလိုက်မှာဗောနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုနက preset နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူရင်းမယ်ဒီ preset နှစ်ခုကိုကျွန်တော် ဒီ file နဲ့ကိုထည့်လိုက်မှာ okay ပြီးတော့မှဒီ file ကနေကျွန်တော် export လုပ်မှာပေါ့နော်ဒီ file ရဲ့ image size ချက်ကြည့်လိုက်ပါဦးကြီးနေလားမသိဘူးအော် one map ပဲရှိเนาะဒါအဆင်ပြေလာတယ်လားလားဆိုရင်เนาะအဲဒါမှကျွန်တော် file ပြီးရင်ဒီမှာ export ဒီမှာ color လိုအပ်သေးပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကျူတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့အမှတ်ပေးမယ်ဒီမှာဘာမှမထည့်လည်းရတာပေါ့နော်ပြီးရင် okay အဲနာမည်က mody ပါ mody 2လို့ပေးလိုက်မယ်နော် desktop မှာနေရာချမယ် desktop ရွေးမယ် mody 2ဟုတ်ပြီကျွန်တော်6 okay ဒါတစ်ချက်ပိတ်လိုက်မယ်နော်စမ်းကြည့်မယ် color load up ဒီမှာ load 3d lens ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် mody 2 lens โอเคအဆင်ပြေတယ်နော်ဒီမှာဆိုအဆင်ပြေပါပြီခုနဒီ fine size တအားကြီးနေတဲ့အတွက်သူ color လောက်အထုတ်ရတာ error ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နောက်ပြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆန်းကြည့်မယ် color လောက်အဒီမှာ low 3D lat ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ moody 2 okay အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် okay ကျွန်တော်တခြားပုံလေးနဲ့ဆန်းကြည့်မယ် okay ဒီကောင်လေး ပြီးဒီမှာကျွန်တော် adjustment မှာကျွန်တော် color load up ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ load to the left အဲ့ဒီမှာ modi 2ပေါ့ okay အဆင်ပြေတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ opacity တွေလည်းကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိလို့ရတာပေါ့နော်အဓိက color load up preset ထုတ်တယ်ဆိုတာဒီက adjustment layer တွေကိုဒီက adjustment layer တွေကိုကျွန်တော်တို့ color load up အဖြစ်ဟို preset ထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာ adjustment layer အကုန်ဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီအနေထားတိုင်းကိုသူက ကလလိုအပ်ထုတ်ပေးလိုက်မှာနော်ရှင်းပြောရင်အပေါ်ကနှစ်ခုပဲလိုတာကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီဒီတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ color လိုအပ်ထုတ်ကြည့်မှာနော်ဒီပုံလေးကိုပြီးရင်ဒါကို file နဲ့က export ဒီမှာ color လိုအပ်တေးပဲ okay desktop ဒါ tst test 2လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်နော် save okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးမျက်လုံးတစ်ချက်မှိတ်ထားမယ်ပြီးရင် color load ကိုကျွန်တော်ခေါ်မယ်ဒီမှာ load 3d left ပေါ့နော် test to left okay အဆင်ပြေတယ်နော် okay ဒီပုံမှာဆန်းကြည့်မယ်နော်ဒီမှာ color load ခေါ်တာပြီးသားပဲနော်ဒီမှာ color load အလှော်ကျွန်တော်ခေါ်တာပြီးသားပဲအဲဒါကြောင့်မို့ဒီမှာဒီ load 3d left တဲ့ကိုကျွန်တော်သွားမယ်အဲ test to ကျွန်တော်ရွေးမယ် load okay ဒါလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် โอเคအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ Photoshop တိုင်းမှာဆိုရင်ဒီကနေကျွန်တော်လုံနှိပ်ပြီးတော့တင်ပို့နေရတာပေါ့နော်အထဲမှာထည့်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် color load app ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလက်တိုင်းမှာထည့်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ခုနက load app file တယူမယ် moody 2ရဲ့နောက်တစ်ခုက moody 2ရဲ့ test 2ရဲ့ပေါ့နော်ဒီနှစ် file ကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ် copy ယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် Photoshop အာဒီမှာ C တဲ့ကိုသွားမယ်နော်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 ကျွန်တော် Photoshop ပြန်သွားမယ်ဒီဒီနေထားမှာတော့မရောက်သေးဘူးเนาะ Photoshop ကျွန်တော်တို့ပိတ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်တော့မှာပဲရမှာเนาะအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် Photoshop ပိတ်လိုက်မယ်အော်ခဏမပိတ်ခင်ကျွန်တော်ဒီအခုကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ဒီ file ကိုကျွန်တော် PSD အနေနဲ့ download link လေးပေးထားမှာပေါ့เนาะပြန်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရအောင်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကောင် PSD နဲ့ဆေးလိုက်မယ် ဒါတော့မထည့်တော့ပါဘူးเนาะဒါကတော့ okay ဒါကိုလည်းကျွန်တော် preset လေးထည့်ပေးလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော် Photoshop ပိတ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်တော့မှာပဲခုနကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ preset တွေကိုကျွန်တော်မြင်ရမှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီပုံလေးပဲပြန်ဖွင့်ကြည့်မှာနော် okay ကျွန်တော် color lookup ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ color lookup file ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ခုနကျွန်တော်ထည့်လိုက်တာဒီ moody 2ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ moody 2ဆိုတော့ရလာပြီကျွန်တော် moody 2ကိုရွေးလိုက်တာ ਨੇ တခါလဲရွေးချက်ပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတဲကနေပြီးတော့ test 2ပေါ့နော်ဟုတ် okay test 2ဆိုဒီမှာရပါတော့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလုံးနဲ့အမြဲတမ်း တွင်းနေစရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီထဲမှာတစ်ခါတည်း list ထဲမှာတစ်ခါတည်းထည့်ထားလို့ရမှာပေါ့နော် Okay channel mixer ကိုတော့ brother တို့လေးလာကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ channel mixer ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး creative color တွေပေါ့နော်ဒီမျိုး moody တို့အမျိုး moody ဆဆန်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်ကူကူချိန်ညှိလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟို channel mixer ကိုလေးလာကြည့်စေချင်တယ်လေးလာကစားတစ်ချက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းလေးတော့နည်းနည်းလေးမူမယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက channel တွေကိုကျွန်တော် miss လောက်ရဆိုတော့ခေါင်းလေးတော့နည်းနည်းလေးမူမယ်ဒါပေမဲ့စူးစမ်းကြည့်ပေးပါမသိတာရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကို messenger မှာပြန်ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ဟိုလက်တဲဆန်လို့ရအောင်တော့ကျွန်တော်ပုံလေးတချို့ကိုကျွန်တော် download link အနေနဲ့ကျွန်တော်ပေးထားမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုအကိုတို့ဆန်ပြီးတော့ group မှာပြန်ပြီးတော့တင်ပေးပါဟို brother တို့လောက်ရတဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော် okay နောက်ထပ် tutorial မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဆုံကြမှာပေါ့နော်